Wenn man mir heute sagt, ach, Sie sind die Schauspielerin, zucke ich zusammen, könnte ich sofort sagen, nein, ich stelle nicht zur Schau. Wenn, dann bin ich. If she had a name, it would be like some Indian goddess, Miriam the open, Miriam the closed, Miriam the generous, Miriam the secret, Miriam the friend of everyone. In fact, this was the way how I found theater, that I hoped with playing so intense and so, so strong that people suddenly could change completely and be healed from something. Es gibt ja wenige Menschen, die mit ihrem Beruf so verheiratet sind wie meine Mutter. Das Theater ist ihr, ihr, ihr Liebespartner, ihr oder Liebespartnerin oder was auch immer. Es, ist, es gehört dazu. Ich bin lebensmüde, aber so hellwach in der Lebensmüdigkeit, ja. Ich bin ein, ein, ein Dauerwiderspruch. Ja. <laughs> Was muss man tun, dass du dich dran Moment! Zum Beispiel sie mein Buch reinschreiben. Verdammte Scheiße nochmal. Sie stößt an Grenzen ihrer schauspielerischen Fähigkeiten weil sie zum Beispiel sich Texte nicht mehr merken kann. Aber sie muss den Schritt finden, zu sagen, jetzt ist es soweit. Ja!